Hoy te cojo Вдруг убежал Наверное, я еще не нагулялся И где же этот мой карнавал? А я как будто в буреломе Какой-то сетке из паутин И я в какой-то